Zatrudniaj powoli, wyrzucaj szybko. Tak mawiają dobry szef, dobrzy szefowie. Aczkolwiek u moich klientów widzę sytuację odwrotną. Impulsywnie zatrudniają, zaś toksycznego pracownika trzymają w nieskończoność, licząc na jakąś cudowną przemianę, szczególnie w sytuacji pracownika, za którym idą dobre wyniki finansowe. Guru zarządzania, Jack Welch, miał prostą i skuteczną zasadę. Oceniał respektowanie zasad i wartości, które rządziły w organizacji nawet jeśli delikwent dowoził cele sprzedażowe, ale łamał zasady, to bezpardonowo wylatywał. Welsh nazywał taką osobę nowotworem, który należy natychmiast wyeliminować z tkanki organizacji, niż, nim spowoduje mm, niemożliwe do usunięcia szkody. Powolne i przemyślane zatrudnianie to też konsekwencja podobnego podejścia, bo nowy pracownik ma się harmonijnie wpisywać w wartości i zespół firmy, a to wymaga dobrej obserwacji w różnych sytuacjach. Błyskotliwa rozmowa w kawiarni to za mało. Warto rekrutację rozciągnąć w czasie, sprawdzić delikwentna w trudnych sytuacjach, zdać się na opinię innych osób. Zatem zatrudnij powoli po dobrym sprawdzeniu kandydata. Zaś osoby lekceważące wartości Twojej organizacji wyrzucaj tak szybko, jak to możliwe, bo tylko z wartościowymi ludźmi zrealizujesz swoje wizje. Jak sprawić, by ludzie robili to, czego ja chcę? Ostatnio wpadła mi w ręce książka Michaela Gerbera. I posłuchajcie, jak autor odpowiedział na powyższe pytanie nie masz szansy zmusić ludzi do zrobienia czegokolwiek. Jeśli chcesz, by coś zrobili, to masz stworzyć środowisko pracy, w którym zrobienie